あ小顔体操してましたおはようございますちょポルテですえね今日は皆さんに挑戦状をふっかけたいなと思っています挑戦状です皆さんなんかね皆さんから喧嘩が売られなくて僕ねちょっとねうずうずしてるんですよはいおいまあそれは置いといてね今日何をしたいかって言いますと絶対音感相対音感選手権っていうのをやりたいなと思ってまして 選手権です。絶対音感、相対音感選手権そう。選手権、選手権、選手権、まあ、置いといて。でね、今日はね、僕がね、ちょっとピアノを弾いて、この音なんだっていうバトルをしていくので、みんな当ててください。何問まで正解したか教えてください。海外の人たちも挑戦してね。で、ルールは簡単。僕は、 弾いた後に人が弾くのでその音を当ててくださいレッツスタート。答えはラ 見た答えはファしじゃあ続いてどんどん音域を広くしていきます ファさらに音域を広くしますどのシャープレのフラット 次の問題いきます同じ音出してしまいましたすまん サトシ和音がどんどん増えていくよファトラ ファのシャープソのフラットラミラード ファラドレファラそして次は右手と左手をどんどん離していきます ¡Helado! ¡Nosotros! ファラドソ難しいよねこっからどんどん難易度上げていきますもう無理でしょう 味噌汁これはもう無理ですよね最後の数問いきますたくさんの黒鍵 ル発見国権と発見どうでしたか皆さん分かった方いらっしゃったでしょうか結構ね絶対音感テストって難しかったと思うんですけども こんなのがわかるんだったら、君はもはや、なんか新しい職業を作った方がいいと思います。弟あてあて職人誌みたいな、どうでしょうか難しかったですか何問解けました僕は結構中盤から分からなくなりましたやっぱ音がねこうやって離れていくと難しいですよねはい僕は相対音感です絶対音感ではないです皆さんは絶対音感お持ちですか 羨ましいです。まあね、相対音感、絶対音感って、正直、音、音の自分のピアノのテクニックとか、音の良さとは関係ないところなので、相対音感の方も気にせず頑張りましょう。僕は相対音感です。 <laughs> もうね、あの、たくさん音が増えてくると正直わからないです。だから、皆さん、気にせず、勇気を持って、頑張っていきましょう。 まあね、相対音感、絶対音感テストゲーム、今度ね、もっとあの耳を良くしていく、あの、練習法についてもどんどん公開していこうかなと思ってるので、はい皆さん本日の動画は フォルテの独断と偏見による勝手なテストです皆さんの耳が相対音感絶対音感関係なくもうあなたの耳は天才的なお耳をお持ちだと思いますですのでこのテストができなかったからといって全く気にしないでください皆さんここまで見てくれてありがとうございましたそれではグッバイ見てくれて 시테네 요케르마 급타노 스나라 참네르 토르 시테네 뭘 맞춰 무 맞춰 맞춰 맞춰 맞추르볼 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰 맞춰